وعقب اخذنا GT 3 اعتقد لا GT 3 نزلت على GT 1 PlayStation 1 2 على 1 بعد ايه 3 جي تي 3 جراند تريزمو 3 على ال PS 2 بعدين Silent Hill 2 Devil May Cry 1 اول ما نزلت تتذكر Tekken Tag لما نزلت؟ تكن تاج كان عندي امتحان نهائي ثاني يوم انا وهو كان عندنا امتحان إيه، كيمياء كنا انا انا ورفيجي ما اتذكر من معي وعندنا وقف بس كان في اثنين احنا كنا ثلاثه حق عمار عمار اي عمار عمار واحد اسمه عمار شو اخبارك عمار شو مسوي؟ المهم كان يدرسنا <laughs> رياضه توفيق دنيا تذكرون <laughs> توفيق دنيا ستيل دون تقويه <laughs> زين كنا ناطرين واشوف له هيثم داش آه، ايام شعر وحاط اللعبه في التشيس هي هي هاد شعر ذاك الوقت اتذكر كان عنده شعر تكن كوفي uh, زين منه على قلت لهم شباب بس بروح عندي مشوار سريع برا راح راح شوت كوفي في تشيسه مالت السندويتشات القرطاس دي إيه، داش فيها اللون <laughs> كان شنو ذي هيثم؟ بعدين بعدين بعدين سوي عقب الدراسه قعدنا خلصنا لا لا لا نريش لا تقويه ولا محزنون خلصنا رحنا فوق تك صخنا اقول لك اقول لك اقول لك ويتصل حق هيثم كان في التشيك وتصل تليفون مكالمه الدوليه ويقول له ايش قاعد يصير يعني حبه حبه قاعد اقول لاخوي يعني Wow. Well, the man. things we did man, the things we did for gaming. Unbelievable. الاشياء اللي كنا نسويها حق ال gaming. نعم عشنا عشنا ايام ما ال feeling اللي كنا ندش في هالاشياء والشخصيات وهالالعاب وهال يو نو وي يوز تو ليف ذات شيت. yeah yeah yeah yeah PS 2 بعدين صار ال copy yeah that PS 2 للحين واحد من احلى الاجهزه اللي لعبتها كميه الالعاب العجيبه كانت بالهبل. I get I'm go go ahead. No no I'm just I'm trying to remember. I guess one of the games that really we stayed so much time with playing over and over and over for days for days for days non-stop Ana Haytham Ismail you um Madden No, I oh, wasn't. I wasn't. oh okay It's, if it's a fighting game, I'm not. Yeah, in. stay with Capcom vs SK2 Yeah, I, I didn't. Capcom vs آه، SNK2 هاي اللعبة. I didn't play racing car uh, games or fighting games except for Soul Calibur. الوحيد اللي لعبته. that game oh دريم كاست احنا دخلنا عليه اصبر عليه إيه. يا فتح يا عليم yeah SNK vs Capcom 2 um مان thousands of hours اقدر اقولها بثقه دول كنا نروح قهاوي ناخذ معانا بي اس 2 ونحطه في الشاشه ونلعب ونلعب وكل مكان وطول الوقت وما نتملل ما نتملل عادي نطق 50 matches in a row عادي وصلنا لمرحله ما في achievement يقولون لك you make your own achievement you make your own achievement يور اتشيفمنت يو نو هاو تو بلاي 99 versus 99 وصلنا ال counter counter yeah انبليفبل انبليفبل ذاتس سو ترو ذاتس سو ترو بعدين يا هيثم واخذ ال Dreamcast. طبعا هيثم هو الفاتحه لنا في كل شيء <laughs> <laughs> هاني وهيثم كان هم يعني يعني يعني <laughs> كانوا هم ال center يعني اي شيء ينزل ننظر بس ننظر هيثم <laughs> وهيثم يعني نوع اللي كان يعني انا بالنسبه لي هيثم كان الفتحه للعالم ان whole new world عشان <laughs> whole new world شيخ فار خلص الماتش السالفه ف ف يا بيست Dreamcast اول لعبه رواني على ال Dreamcast كان Sonic Adventures 1 yes yes كان جاي مع جهاز مصيبه كانت عجيبه مصيبه ال soundtrack كان فظيع الساوند تراك كل شيء مصيبه اللعبه كانت يعني ما استخفيت عليها يعني حدي انا يعني. وبعدين Soul Calibur. سول كاليبر ويز دريم كاست اللي كان فيه ايش اسمها بايرتس نوت بايرتس سكايز اوف اركيديا سكايز اوف اركيديا اوه سكايز اوف اركيديا اميزنج مان سكايز اوف اركيديا شو اسمه Resident Evil Code Veronica. Code Veronica وقف Dreamcast قبل PS 2 في نفس الوقت بس لا إيه، بس كول فرانكن لا بقول لك كول فرانكن نزلت على Dreamcast اول إيه بعدين لان صار اتذكر راح شريته على ال PS 2 او ما نزلت كول فرانكن اكس ايوه صار حق هيثم هيثم ابي ميمري كارد يقول لي برا مسامحه ما قاعد اعطيك memory card تدبر فاخذت لك لعبه طويله مثل كول فرانكا وما عندك ميمري كارد شو تسوي؟ اضطر ما تنام ما تنام ولا تصك الجهاز ما تقدر ما تقدر كل فرنكا ما إيه. تقدر ايه ما تقدر نو او ماي كود فرنكا طويله لا جست كان تموت ما تقدر تسوي لود جيم اند اتس ذا فيرست تايم تشوف ريزنت ايفا اول شيء 3 D وثاني شيء احجامها الكبر ايه هل يعني شيل شيل كلير هالكبر ذي ويبين وجهه ويبين كل شيء فيها فيها ال intro اكشن انترو اي المسدس على الجوز <laughs> السلندر كذي يسمونه ماتريكس ماتريكس انسبايرد It, the cinemas were so good they actually adapted that to the movie which sucks Yeah, they like used the nothing same like like like nothing else uh, so yeah Shinmu 1 on Dreamcast that that that was a turn uh, game changer ايه جرافيكس وايز واكسبريشن كان expression كلها حركه المايك انا عادي عادي ف that, that, that was something else يعني لد... اللي كانوا يتفاشرون بالجرافيكس لدرجه انه في ديسك ثالث من الشنمو إيه. the collection you just take the characters and you can actually do 360 انا بس تفتر على تختار عليهم That's what they و- do. ويتكلمون Like, uh, شو يسمونهم the- إيه، دا- dioramas. إيه، diorama. That's Okay. unlocked right now in game. so that that was happening over there ان شاء الله بيكون دي ال سي في يوم من الايام تشتري they are. and rival schools rival schools Power Stone was on what? Power Stone was on Uh, Dreamcast دريم كاست yeah Power Stone was Also, on uh, Power Dreamcast Stone. I remember Power Stone. Had, we had a lot of fun. كانت خفيفه إيه. طبعا احنا ما ما جبنا طاري ال N64 وما جبنا لا N64 مو كله عنده كان ايه بس like the people who did I remember إيه. my cousin had it. again <laughs> My cousin had an N64. That was a multiplayer yeah console. it بولت was بروف حق بارتي And I remember that we spent the hours, the hours that you're talking about, just playing GoldenEye. Oh GoldenEye. GoldenEye. Over yeah. and over and over. What's a hard game for me to play? I can't FPS, she's Oh, but it's the Perfect Dark. Perfect Dark, Ivan. هاي كان انا بالنسبه لي كانت Perfect Dark مو GoldenEye بيرفكت دارك بين الذي وخل... يسمونها باد فور داي كونكرز باد كونكرز فور Rare انت الحين بس قاعد تتحكي عن رير رير جيمز كونكرز باد فور داي هاي بعد كان غريب هاي من ال N 64 اللي بعد كان شيء ثاني لحظه N 64 هذا فيرست ماريو سماش براذرز يس يس يس يس yes Super Smash كانت على ان 64 Uh, it was like Huh. I remember that was the first one بعد we spent so many hours سوبر ماريو اول مره نشوفه اوبن 64. وورلد اوبن ماريو وورلد 64 Mario 64 اول مره نتعرف على شيء اسمه اوبن وورلد من ايه ايه صح صح صح من سوبر ماريو ذاتس ترو زلدا زلدا عموما كانت زلدا That's what, that what you say now, but you know we had open world when Final Fantasy 7. Technically, we could run a زلدا ستيل ذا فيرست Zelda, زلدا اقدم من But فاينل when you say open world, you're talking about not an RPG thing. Mario 64 was an RPG, technically. لا في الحاله جراند ثيفت اوتو 1 دي كانت على Windows 95 صح صح جراند ثيفت توتو 1 ال open world تعتبر لانها يعني كانت بس ايه بس انت بس تشوف راس وكذي بس راس وهاللون <laughs> بس هاي ال voice acting كان <laughs> الحين ذاكر انا رفيج محمد قصاب يسوي هدت كل السيايير تحق شرطي so so that's happening uh, Dreamcast uh, Soul Calibur um, هاي فل هاي فيلم وثائقي عن تطور الالعاب the thing is Dreamcast the uh, Dreamcast PS2 kind of like had thing going منافسة on منافسة Dreamcast صار على كوبي ف which gained a lot of popularity yep. a lot of popularity في الكويت كان في زحمه دريمكاست كان as um, was an, the Dreamcast was the first console to introduce the pocket uh, station لا لا the pocket the thing لا لا ال memory card اللي في الشاشه اي الميموري في الشاشه اي اي had your own Tamagotchi kind of thing حتى تحصل اول مره تشوف joypad اكبر من الجهاز من Dreamcast هالكبر طابوقه هاللون تلعب ال fighting ماله شلون كم Soulcalibur بهدلنا الدنيا فيه آه، إيه، اي وهيثم شرى له keyboard حق دريم كاست Uh, uh, حق Phantasy Star Online 2 اوه بيكوز ات واز اون لاين كيبورد كنت اقدر اروح انه في اون لاين كان شيء صعب ايام يا يا يا يا وشنو بعد يا ربي خلصنا من ذي ذات هابن ذن الحين دخلنا في زمن أك أك لا بس للحين للحين اكس بوكس 1 ما نزلت ما كان متقبل اكس آه، Box انا ما تقبلته ما ما تقبل اكس بوكس 1 ما كان يعني يعني واز ويرد اي didn't have اكس بوكس اكس بوكس 1 نو نو اكس بوكس 1 از ذا كرنت ام سوري سوري يا اكس بوكس اكس بوكس Xbox. Thank you, Microsoft, for not confusing us at all. اوكي اكس بوكس اللي ذا اوريجن اللي كان هالكبر يعني تصفق فيه يهودي ينقلب مسلم سيدا ات واز ذات هافي لا عن جد مايكروسوفت تصفق مسلم يصير يهودي <laughs> ما له خص <laughs> it was weird it didn't really get much popularity عندنا هني لا بس بعدين ال GameCube اللي نزل هني تغيرت الساحه again it didn't really get much popularity as well بس لان هو, صح هو didn't get popularity بس شوف ال GameCube سوى شيء شنو؟ الجرافيك ماله كان رهيب كان عجيب كان عجيب صدق وتوصف like it was so friendly إيه. لما نزل Resident Evil 1 remake غير شاشه Resident Evil 1 remake هي نزلت Metal Gear Solid ال remake. والريميك بس على ال GameCube توين سنيكس توين Snakes هاي او ما اخذته وعقب لعبناه اتذكر هاي Resident Evil 4 نزلت على الجيم كيوب اول صح صح اي صح صح صح صح اي صح صح صح كلامك صح كلامك لا لا صح صح صح صح اكسكلوسيف على ال GameCube صح قبل لا تنزل على اي شيء اي اي وقف وقف انا اتذكر Metal Gear 1 صح وكل شيء كان ديسكين والديسك كان هالكبر بس صح يعني دويره كذي هاللون واتذكر كنا انا وهيثم واسماعيل كنا عند بيت اسماعيل في ام الحصن صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح Metal Gear was insane. The, the, because they brought in new di- directors from movies who playing the game was like. Snake was backflipping it all the time. backflip, backflip, backflip. well, كانوا مستعملين graphics engine مال Metal Gear 2 Metal Gear 2 صح صح لكن الصج الصدمه كانت Resident Evil Remake و4 هاي كان صدق four كانت شيء رهيب الجرافكس كان بس اول اول مره يستعملون مصطلح photorealistic في العاب Resident Evil 1 الريميك لحد يومك انا نزلتها على الاكس بوكس وعندي بلازم يمكن على البي من بي اس بلعبها مره ثانيه It, it got me the feel of the old Resident Evil and the pre-rendered uh, backgrounds and اوكي الاتش دي ريميك موجوده في oh, السوق oh, it was gothic so goth it was dark المانشن شفناه مثل لو uh, وما عن the fact is Julia Voth هذا الحين لو هذا اللي يلعبوها هالاغنيه ما تسوي لهم شيء احنا قشعريره <laughs> أيوة، صح so 20 <laughs> سنه لحظه لحظه هنا وايل وير خلي الكات سين الاكشوال ذا اكشن ايوه ذا ريل اكترز اوكي مال ال intro مال Resident Evil بدور عليه اوكي لانه موت من الضحك it's so funny. كريس ريدفيلد كريس ريدفيلد ريبيكا ريبيكا ريبيكا جيل كذا كلام هذه كلها لازم نعالج Uh, the cool thing that actually we get to meet Julia Voth لا إيه. آه، yeah, يا- but it was she was she was really شوفوا cool فيديونا في- سوينا فيديو انترفيو مقابلة معاها. بنخلي اللينك في مكان ما في مكان ما <laughs> فوق شعب Anyway. so so that GameCube was amazing. Sonic Adventures 2 اللي نزل was a That's fun. cr- وكانت حدا حدا fun. And ما I don't, I don't know what happened after that. The gaming scene for me became a little bit difficult. إيه كلش كلش يعني عقب جيم كيوب اول شيء احنا دخلنا جامعات يا إيه، دخلنا جامعات كل واحد راح في طريقه بعد إيه، شوي كبرت اشتغل انا هني هني كل, كل, كل واحد يعني اول شيء كل واحد راح في صوب آه ثاني شيء صار عندنا اشياء اكثر نسويها لازم حياتنا <coughs> مسؤوليات يمكن اكثر يا يا مسؤوليات اكثر كل شيء <laughs> ثالث شيء صار في options اكثر يا ويمكن لانه صار options اكثر صار الواحد ما يعرف شنو يسوي يا Xeno Xenosaga نزلت على اي جهاز 2 ولا 3؟ 2 2 2 3 كلهم 3 لا Xenosaga بلا 2 اول واحده لا ام نوت شور Xenosaga زاد اول واحده على 2 ما اتذكر شريته من الهلال انت لا حتى زي Kingdom Hearts 1 كينجدم هارتس 1 بي اس 2 2 2 2 اوكي يا هني لعبت هالالعاب ايفن كينجدم هارتس 1 اند 2 واز ات 2 Kingdom Hearts 2 واز PlayStation 2 2 2 اول مره نزلت 2 واز ا جود يا يا يا واز واز واز yeah it was, it was. yeah yeah الحين 3 PS3 has no Kingdom Hearts. Generation No كامل. Kingdom Hearts, P oh my God. PS2 I think it w- um, um, great console كل شيء العاب فيها قويه كل شيء بس اعتقد for me Xbox 360 was really uh, having a lead لان the piracy مين البي اس 3 صدق البارس فيه ما كان ما ضبط كان يعني آم، انا شوف شخصيا شريت اكس بوكس 360 لعبت عليه جيرز اوف وور Yeah. بعدين خلاص ات واز اي باكت آه لا آه، 360 Alan Wake. الان ويك بس الان ويك مع كرافت مع بعض بس لا بس يعني اكس بوكس 360 يعني did a great job honestly I think انا ليش رديت شغلت ال 360 عندي؟ لان حركت تو PS 3 وما كان فيني شد اشتري واحد زياده فقلت خلني استعمل جهاز انا بعد حركت لي بي اس 3 PS 3 للاسف انطبخ على نازل اللزوم للاسف بس انا الجيمنج سين لحين ما كانت نفس ايام اول لا لا يعني بس Metal Gear 4 على بي اس 3 هاي كانت حاصمه لنا في حياتنا wait wait Metal Gear 3 هاي اقوى ميتال جير بي اس 2 that that was فور سنيك ايتر شوف Snake Eater is ذا بيس ذا سترونجست ستاند الون ايه Metal Gear اذا خذيت Metal Gear Solid Metal Gear 3 بروحه ولعبتها كقصه it will be fine it starts and it ends kind yeah. إيه. of in a very complete مو نفس 2 2 انت تبدي في نص القصه وتنتهي والقصه مو منتهيه you're stuck 2 was so confused. There- I don't know. Yeah. th- th- There is something. least In, favorite. yeah, I don't My know. least favorite. But I don't, I don't know how they managed to do that. هيدو كوجيما ما شاء الله. اقدر اقوله. Now مثل جير 2 اوكي تلعب سنيك بس في اول 10% من اللعبه بعدين you go to Raiden but you, you, you and you commit with Raiden but still even though you're playing with Raiden Snake is still the, main hero of the, character. the main character of the game مين How? ورا مثل جير رويسي <laughs> يعني that cutscene اللي بريك موز اند هي جمبس وراه احنا صفقنا كنا قاعد في uh, هذا هانكافت إيه، نزل على وراء كسر لا يا بس القضيه يو بلاينج رايدن وكل شيء بس للحين اون توب اوف يور هيد سنيك از ستيل ذا مين كاركتر بس قاعد تلعب برايدن 80% اوف ذا جيم از رايدن بس لا للحين يسمونه سنيك uh, ويا فراري طول الوقت يطلع في الكاتسين بس بس you know why because كل من مسخر في جاك في جاك uh, جاك basically كنا مسخر فيه انا هو اللعبه الاخرى اللي يتمسخرون عليه But honestly I think he's the strongest person in the Metal Gear هو هو tough well now عقب عقب في 4 وفي لا يعني، إيه. بس بس يعني في فور شو سوى في ال Metal Gear شو سوى اللي عنقف في سنيك ان اكسو سكeleton وبنشوف شو <laughs> زين هي دوزنت نيد ام سنيك بس تعرف ايضا هي توك داون 10 اكس متل جير ريز دود يا اي يلا يلا يا دود في Metal Gear 4 عن جد يعني يعني يعني الكاكس كان وحش للحين وحش شنو كان؟ لعب بالاكسو سوت خلاص بعد مساخه يعني يعني لعبت لعبت Rising لا؟ اكيد <laughs> can he slice nothing? The guy is a food ninja expert. <laughs> Vengeance has one of the best soundtracks I saw. Oh yes. مو ال soundtrack مو الاغاني الطريقه اللي يعطونك الاغنيه. Uh, دخلت ال boss دخلت البوس like you play شنو كانوا يسوون؟ It's like you're playing a movie. اي اي كل بوس يو فايتهم يعطونك الانسترومنتال بارت yeah يو فايت فايت الانسترومنتال بارت بروحها لايك ذس روك اكشن Yeah. awesome music I have all of them on my phone oh there you go زين so and then like when you get into the QTE part إيه. اللي خلاص على الحين بتلعن امك <laughs> the vocals come in <laughs> You're like, oh my god what's happening Dude, I need to play it again now. It's man. such a good game. Unbelievable, man. it's, Unbelievable. it's, it's, so, الاخراج والانتاج كان it's محترم not a Metal Gear game but like standalone yeah. it is so yeah. well done Platinum did a great job with that. Oh, which they celebrated the 10th anniversary. Mabruk. Mabruk. Mabruk. Mabruk. yeah, yeah. So- Revengeance had to be mentioned. People don't like it because it's fire, It's- but I enjoyed لا it. لا لا رهيبه I رهيبه enjoy, it's it was short and sweet. كانت قصيرة ما إيه. كانت وايد طويلة بلاتنم جيم بس it- رجعوا لك الفيلينج مال البوس فايتس Dude, yes. اللي كان في متل جير 1 في البدايه في البدايه هاي لما الري بالسورد اللي صار لما قلب الري اه كام اون صب النص Dude, dude, yeah, yeah, yeah, هاي yeah. هاي امباكتس رهيبين Unbelievable, unbelievable. over the top action that was it man But to me, so far, so far, nothing beats Metal Gear 4 as a story and, and everybody together. متل جير 4 فيلم اي خلاص لاف ات فور ذات خلاص يعني اشوف متل خلاص جير 4 الحين اعتبرها فيلم ما اعتبر انتراكتيف موفي ما بعتبرها لعبه it's it's my second favorite. no no it's my It's the Ooh, حلف هو عنده لنا سنيك ايتر بعدين 1 بعدين 4 and maybe Peace Walkers before it Peace Walker I Walker رهيبة. loved Peace Walker رهيبه for me personally Okay. four لأنه okay four it, it was it was made to finish the story إيه. the point of four is إنه تخلص القصة I didn't like Old Snake as a character I didn't like him كان شوي ما ادري ال- Wait, and 4? إيه، كان فقير. Old Snake كان يكسر وايد الخاطر. وايد وايد- لا But حسيت it's realistic. no no I felt it it's overacted مسخوا كم مره كح David Hayter مللنا شوف ام نوت سينج اتس نوت ا جريت جيم اي لافد ات فروم ذا بوتوم اوف ماي هارت خلصتها كم مره لما طفشنا لكن تعرف ان للحين في عيوب يو هاف تو نوتس بالذات اذا بترجع عليها مللونا من كثر ما كح David Hayter مسوين Snake واجد ضعيف اوه without ماي سوت كل شوي يطيح زين اند لايك افري سكند اوكي okay سيك sick he's everything we get that زين بات انه شال راحت هيبته but dude but that's the point لا ما عن ما جاي geno genes and all that it, it affected him القضيه ريال شيبه يعني كمان يعني ما عن ريال شيبه وبعد دش oh no no I'm, I'm, no that's I'm, badass it's badass he's badass بس I think كان يحتاج شوي more dignity yeah شوي. كشخصيه يعطونه شوي كرامه اكثر that's one point my second point about the game انه كل chapter they're trying to wrap up something بسرعه كذي يعني مثلا اوكي okay, the part with uh, big mama إيه، واجد خلصوا بسرعه حرام I was like, Big Mama shows up, Big Mama dies. You know, it's like uh, in the spoiler same, alert <laughs> in the same 30 minutes, but, but because and 30 minutes is not a lot in this game. إيه، لا. yeah, yeah well I think they tried to pretty much bring uh, That's one thing. Zero shows up, Zero dies. Big Boss shows up, Big Boss dies. Come on. موتت نيومي ما اعطوها حاجه Naomi shows up, Naomi dies. Jesus. لا نيومي طولت شوي No, but Almost, you, you guys are serious? Almost dead. Almost dead. I'm getting there. Oh, got you there. Okay, no, wait, for real? I'm, i think they took their time. Yeah, yeah, No, I don't think so. I don't. Think so. They could have made yeah, it a better. Okay, they stretch the cutscene is not taking their time. If they gave more FaceTime like the characters more throughout events. the game. More events. Oh come on, Johnny. Hello. Throughout the whole game, he's this stupid ass character. Johnny, Johnny. Yeah, yeah, I know. yeah. لما Yeah. يفسخ اللاي And then like he takes off his thing and he's like, I'm this hot guy who's suddenly the new snake. Yay. وما يغلط والاكشن ماله رهيب man. It's like come on It's like yeah. For me, it's, it, it was trying to do too much. With it, ironically too little time because it's not a short game. yeah بس I'm not saying it's not a great game I It's not. stress on this بس لا واحده من احلى الالعاب ان جنرال اللي لعبتها oh, yeah. تستاهل ال 10 اوت اوف 10 تستاهل 10 اوت اوف 10 شور بس فور مي سنيك ايتر كان فيها ضربه عاطفيه اقوى يا واو كاد غير كاد غير تذكرون لين لين يسمونه شادو هاجر لا لا يا وير ذي they ذا بوتس ذا ميتل ذا اولد ميتل جير اند ذا نيو ميتل جير بالهوشه even even ما اعطوها حقها ما اعطوها حقها like you see it in the trailer وقف is it and then it's like this mini game فهموني شيء لا لا لا لا شنو that's when I stopped watching trailers what؟ That's when I stopped watching trailers الحين اتذكر صار فيك؟ انا انا عدو تريلرز I hate شيء اسمه تريلر ما اشوف ولا تريلر في حياتي من هاللعبه انا اللي show you this. اوكي ما الحين قاعد تقولون كل شيء كان قصير قصير قولوا لي شلون تبون يكون اطول انا مو فاهم صراحه لا لا I'm talking about اول شيء application of the cutscene يعني explain to me why Big Boss كان لازم يروح and he hugs him so he dies It's a time bomb. يعني يا زعم هدك من هاي. No, they just wanted to wrap things up. They wanted to end the Patriots. بس he didn't have to. He could have lived. إيه. Why? Big Boss could have just stepped back من Snake بس. كان يقدر يجي ترى باي ذا واي I'm still alive. بس تعب خلاص. Don't give me Fox die. Wait wait wait. Big Boss تعب لا تشبده. He wants to die. No, he doesn't want. and he want I don't think he wants. I think he wants to I think die Hideo Kojima wants him to. die. لا I- no <laughs> but- لا it was his time انه هي إيه، قال له هو خلاص. زيرو خلاص this is our time to go and what is best in hugging your Yeah, I loved love the one. hug. I love the hug. I love the part اللي he disarms him and then hugs him and then he lets go of the gun. He's like, "Let go, son." That was like عجيب. I think was part- amazing emotional was amazing. impact فظيع بس I I يعني give the characters كرامة شوي أكثر. يعني مقطع بيج ماما ترى she only talked three times yeah that- انت جايب ايفا كروشال كاركتر Eva, they built her. They built her. They built تعبوا her. عليها They ايش built كان her. في سنيك ايتر you kill her in three cutscenes In the same way. Come on. شوي again you know تحتاج العب اللعبه مره ثانيه yeah yeah كاز كاز يق- يق- wow we spoiled the game for you لا لا ما عن شيء If you كاز didn't play it, it's come on. لا Uh, we were eventually gonna catch it I, I, I yeah I think I need to play it again to see exactly what you mean because انا مو مو ملحق عليكم يعني when you say قصير قصير I don't العبها think again you'll understand حطها على ايزي عشان بس تراكض في no, الجيم. no. I played it first time easy No, no. <laughs> already Compare Snake Eater, which takes his time building Adam, building Eve, building Big Boss, building the boss. Oh my god, the boss! As a character, the time they take into building يعني the, think- bo- إيه، the boss. اوكي let's put it this way عندك هني اربع شخصيات they take all game to build them up for you في متل جير 4 الشخصيه per chapter shows up and die guess the ending I get Yeah, it it's, it's the ending doesn't mean that you just end them. For me, <laughs> it's the ending no, no, t- uh, no. Remember, remember, the boss, the boss. You, you, you like her, you hate her, you like her, you hate her. She betrays you, she doesn't betray you, and then you have to stand there while you have to kill her yourself, Uh, and you're just standing there, well, I and the th- game is waiting for you. He- he- here's Anytime the- you're ready. بكرامة ماتت بكرامة the boss. Uh, yeah, he- he- here's the thing again. And uh, already الحين جاب seven games, I'm even more, I don't know. They build up the entire story. خلاص, with four, you know everything. No, s- no, no. You don't know. You didn't know Eva. you didn't know she was alive you You didn't know Big Boss you was didn't know- alive Yeah. You But they didn't kind know. of hinted it in, in يسمونه مو بيس ووكر شنو اللعبه اللي عقبها؟ Uh, No, they kind of hinted it. مالت البي اس بي Portable Ops. Portable Portable Ops. Ops. They It's kind of not- hinted it's- it. It's, yeah, it's canon now. صح, yeah, it is. But still, it's it's like okay, you take a whole game to build Eva, and then you're so excited to meet Big Mama, which is like Eva again. Yeah. Who's older. Yeah. And then the, she shows up and uh, gi- keep her three chapters before she dies. Keep her. يعني طلعت she introduced that she's alive لما اخذت Solidus body Yeah, yeah. وماتت ذاتس ات زين خلينا ما عن شيء في ميتل جير 4 خل خلكم اللعبه ليتس سي اف ميتل جير واز ذا ريل لايف لا لا لا ما عن شيء ما عن شيء ما عن شيء لا خلينا ما عن شيء ميتل جير 4 خليك اللعبه اللي خل خذنا معاه 20000 ساعه عشان نخلصها ان ان ريل لايف مثل جير 4 واز لايك هاو ماني دايز؟ not many Not many. Not many. So, so imagine uh, كل الاحداث ذي اذا انت عشت مكان Snake mm. in two weeks اكيد ما في في وقت حق كل شيء نو ام نوت توكينج اباوت ريل لايف ام توكينج اباوت دايركشن اوف ذا جيم بس قصده timeline wise I get timeline I'm talking like اخراج اللعبه fine you you وانا زين اول شيء let's talk about the big the big glaring issue of Otacon I'm getting hungry, man. أحد عنده كل كل كل لعبة كل لعبة. This Naomi Otacon thing is bullshit. It was boring. Boring. It was boring. It was uncalled for. طلع من nowhere. Nowhere. When did they ever? he fell in love with Sniper Wolf. Okay. he fell in love with his sister or whatever that was. I, was he in love yes, with his love sister? With yeah. It was a weird thing. I yes. think it was just he just. She's his stepsister, yes. so it doesn't count. Yeah, stepsister makes it okay. But and, love her and, and it's love. Kind of admiration. It's okay in Arabia. Yeah. no, no, no. I, I, I anyway, she died as well. She died. Farfetch, you know, the next one has okay. We have to kill someone now. Who do we kill? Let Otacon love someone. and then we kill them no but everyone died in that game بس يعني anyways اعتقد الشخصيه الوحيده اللي اعطوها كرامتها في اللعبه بشخص تستحقه ادم Ocelot اوسلوت مصيبه مهوشه معاه فوق على ال tower see this is what I'm talking about give every character that kind of respect تتذكر الهوشه لما شوي شوي هي he goes back from solidus to himself يتغير sound track اول شيء ساوند تراك مال 4 soundtrack مال مال 2 مال 2 بعدين 1 بعدين ترجع لسنيك سنيك ايتر وانت قاعد تتهاوش معاه فوق ذا تاور للحين اتذكر when he dies said you're good you can hear all the voices exactly the same time شوف هاي مو ترى respect مو انت e, which pisses me off you know big boss اوكي قاعد وسولف وايد بس سولف اسم قرطسين وحرقوه بس سوليدس عذبنا ومللنا وعطانا محاضرات شطولها في تو ومللونا قالوا لك هذه التيمت سنيك وكنا قوطي تشيبس I think because uh, when it comes to storytelling engineering, I don't know if they're gonna say that. Yeah, and for, for the structure of a story, you want to make something that stands out, and the whole point it, it's really at the end of the day, it's between um, Ocelot and Snake. oh yeah, that scene that scene for لا me لا amazing. هالسين العن ابوه هاي كان هالسين أقوى سين من في اقوى اقوى السينز ان جنرال في الفيديو جيمز So yeah, I have I have I have problem. I have issues with ت- لعبت Peace Walker. Yeah, I, Peace for, Walker I forgot. after four for me, it was better. in That was the storytelling. one in Nicaragua, right? Nicaragua. Yeah. Go back, do this today. Go on YouTube. حط بس the ending cuts and the ending cutscene. I won't be able to do so, but I Not will. today, okay, yeah. just in this Yeah. weekend, during the weekend. Just Yeah. watch it. Because the way the voice acting, man, it's voice acted after four. David Hayter is back in his element in that game. The voice acting ماله رهيب. yeah. And the Okay. way they they they bring back بعد ما لعبت Peace Walker مشكلة. Because these are old games, you should have played them. بقول لكم شيء قف- قف- في في اوكي في ويب سايت حق واحد رفيجنا في فرنسا اسمه نبيل and he has something called the Game Bill Studio شو يسوي الرجال المسكين يلعب كل لعبه he captured the entire game and he edited it into a movie Yeah, but he this guy is really good at it check him out Game Bill Studios that guy is really good at this stuff So yeah, basically uh, go watch that ending cutscene. The way it's the voice acting. Yeah. Man, it's graphic novel. Okay. بس التركيز صار على شنو؟ not on the graphics of the characters, no, on telling a proper story and a proper script. هاي هاي. Four, they paid it so much attention على ال graphics وال mechanics شوي موشن كابتشر هي ضيعوا وايد في ال motion capture شوي السكريبت شوي السكريبت من 4 كان تعبان؟ ما قلت تعبان قلت اضعف من Peace Walker واضعف من 3 اضعف من 1 اضعف من 1 و 3 again because they were trying to do everything fast يلا يلا ترى if you re- if you rewatch it again you'll understand I think I should. لا I'm, I'm yeah I think I should. <laughs> لا شوف على فكرة أنا four طلعت فيها كل شيء سويت فيها الأولي والتالي بعدين لما نزلوا ال achievement طلع لي البلاتنم نزلوا ال achievement later wow wow اول اتشيفمنت اوفشلي كان على Play. Station 3 على متل جير واو آه، Yeah. So, so yeah, Metal Gear, you should have to go in. Okay. وقفوا متل جير yeah, oh, so, wow. اللعبه اللعبه اللي عقبها The Last of Us شكحه شوي عوده شنو شيء يحت شكل. واو مان مثل بي اس 3 3 اي بس there's gap of games but There's the all uncharted <laughs> all of Tomb Raider اللي ما يبنى طاريه Uh, I'm sorry I'm sorry أنا ما أعرف ليش انت تروي بيكر بس yeah, yeah. سمونه هاللو ما رحت ذكرت uh, yeah and No Uncharted- North Uncharted of Hon- course Honestly, Uncharted, I did not play them in their time. I went back and played them. That's good it's good رجعت لعبت 1 and 2. شوف انا عندي مشكله بال اتش دي ريميك everything is so damn plasticky ما عجبني can can you even tell the difference if you play 60 فريمز كفايه الألعاب- الألعاب عمرهم ما كانوا 60 فريم الالعاب that يغير everything it changes everything to I me. didn't fall in love with Nathan Drake as a حرام. character. I Nathan didn't. is amazing حرام. man حرام. I did not. يمكن He لأن- was just just a protagonist in a game. protag Man, I'm sorry. Nathan is one of my favorite main characters. Nathan is good. Definitely عندي أحسن من لارا كروفت including the new Lara Croft. I- شوف شوف Lara, the new Lara Croft, I'm sorry, واجد the تتصنع. new Lara Croft is She's awesome pretty, and that's it. No, I mean, I mean, hey, if, if, if, hey, hey, hey, you get stabbed. What was that? You, that's what you do. <laughs> That's all she's doing. بس متعورة بس نيثن ميد مي لاف سو ماني تايمز يا لا Lara بس yeah. طايحة بس متعورة. Hey في صيغة في جنبك ما تضحك. نيثن واز لافينج because حظه كاشحة. شفت في حياتك يا أخي واحد كاشحة كاشحة لهالدرجة كل خطوة يطيح شيء كل خطوة ينكسر شيء كل شيء ما يطيح عليه. ما أعرف ليش أنا شفت نيثن أقول هاي السباي ذي شفته بميت عيسى. سباي مال مدينة. مال مدينة. يطق بوليس بالباركات. I don't know. While نثون اخبار يبا نيثن دريك از ون عيار نيثن عيار حد عيار بيع حكي حد بس شوف يمكن لان انت لعبت اول 3 games in row ما عندك ال... ما عندي ال emotion لانه يمكن بعد ما كان في جاب بين السنوات بالالعاب ميبي ستيل ستيل ستيل نولان نورث باد يا هي ديد ا جريت جوب فويس voice acting as دريك And uh, yeah, so yeah, I'm sorry. Next Order, Uncharted 1, 2, 3, and Tomb Raider, and all that. في And, في and, and, في and- العاب and- واجد Why not? I so don't so that happened with the PS3, which I still think it was a great console. بس العجيب السالفه انه how Sony and Microsoft الحين نقزوا نقزوا عوده حق PS4 and micro uh, Xbox One and it's, we're living it right now. And it's right now apparently PS4 and Microsoft it's all about the streaming الحين تلفوني رنانه لا اله الا الله